поносить. Привет, это <laughs> Расскажи, что у вас сегодня за день? Последний звонок. У последний звонок. Ура! Вы помашите! Скажите ура последнему звонку, ура, каникулы! Привет, каникулы! Привет, каникулы! Расскажи что-нибудь. А что рассказать? У нас сейчас линейка. Потом мы идем в класс, выходной година у нас будет из этой бильярд. А потом мы идем в кафе. И сегодня наша ночевка. Девочки красятся, чтобы пофоткаться. Мы будем фоткаться. Кстати, а вы знаете, группу надо переименовывать. Шестой Б-класс. Шестой Б-класс. Точно. Точно. Мы же у нас хорошо. У нас был последний звонок, так что, э, мальчики и девочки, переименуйте группу штука. А, нет, я еще не Всем привет! И с вами канал Звезды Ютуба. И сегодня мы вам покажем, как тусуется Пятый Б на последнем звонке. Ура! У нас был последний звонок, и скоро, через 3 месяца, мы уже будем в 6 класс. Но можно считать, что мы уже шестой класс. Мы были второй. Правила такие. Мы пишем на листочках зверей и клеим их себе на лоб садимся в круг и еще дальше. И, и э, э... начинаем э, угадывать, кто я. Да. И поехали. Сейчас мы подготовимся до этой игры э, за кадром. Угу. Настя думает, что написать. Она готовится. Она осталась последней. Что-то нифига не мыслит. Настя думает. Она осталась последней. И никак ей в мысли не идет ничего написать. Да снова. Ну и, конечно, наше творчество продолжается. Нет, я, наверное, А ты вырежешь И сейчас мы уже начинаем играть. Первым начинает Алена. Ну да, у нас написаны вот э, фразочки такие. Мы Вам не видно, конечно, но... Просто Просто будет говорить, а он будет задавать вопросы там, кто, а мы можем отвечать только да или нет. Да, мы ну, будем задавать вопросы, будем отвечать да или нет. Э, давай. Первая Алена. Я знаменитость? Нет. Нет. Э. Нет, знаменитость. А, нет, ну не очень знаменитый такой. Я э, не видеоблогер? Нет. Нет. Сейчас, кто может быть знаменитый? Ну, он, он как бы снимает на YouTube, но нет, он, ну, он э, так... Китай Бугага. Нет. Нет, он, он не снимает на YouTube. А. Ну, он, он неинтересный вообще. Он просто ходит. Он все такой... На, на, <laughs> на, на мероприятие. Нет, он... Э, давай я... Э, давай. Дальше. Кого вы не загадали? Так, подожди. Это мальчик? Да. да. это мужчина. Мужчина, взрослый, да, взрослый мужчина. Ну, не старый. Но ну, не старый. Ну, молодой. Лиц где-то так. Никитай Бугага. Нет. Нет. Он, он, не ведет, он не ведет свой канал, не ведет. И он в Украине. Никита. Это Иван Гай. решила. Здесь нет. Я сниму пока что у меня. Так. Давай. Мы знаем, кто идет. Ну, подсказывай. Ладно, а, короче, он был в нашей школе. Это круто! Нет, она не знает, кто Директор, я понимаю. Знаете, сколько у нас было в нашей школе? Нет, нет, нет. Виталич. Он был в нашей школе редко. Редко, очень редко. Это плохо, я поняла. Всего лишь два раза. Всего лишь два раза. Зависит. На одной а, первый звонок. Нет. Нет. <laughs> Один раз мы были втроем, второе мы, она дружила часов. Да. Ну, там... Э, сначала мы были втроем. Нет, сначала мы были втроем, а потом я с вами Нам давали... Это профессор э, Слайм! Да! Это был профессор Слайм. Вот, я загадала по грамоте. Я, А можно мне приклеить? Профессор Слайм. Приклейте Она угадала, молодец. Приклейте мне, не могу. Он расклеился. Мам, вот этот фрагмент отрежь, где я сейчас буду клеить. Да, а лучше мы постоянно А будем вообще сама ржачно? Нет, не будем. Мы будем еще по второму а второе слово... А я, я можно я закрою глаза и подойду, покажу? Я честно закрою глаза. Гай? Нет! А где он живет? В Украине? Да. Да, в Украине. Мария что Нет. Это не видео Это вообще не Это вообще девушка или мужчина? девушка. Женщина. Мария Вэй? Женщина. Нет. И она не ведет везде блогеров. Она вообще не видеоблогер. Наталья Николаевна. <laughs> Она да, а, ну да, значит, знаменитая. А не Нет. Это певица? Да. Да, значит, кого я знаю? Аня Лора. Она была на голос детям. Кто это? Кто был на голос детям? <laughs> Она судья. Подожди, я знаю, кто это. Это Распаливаешь. Распаливаешь. Это я знаю, кто. Это даже, это вот так, которая снималась. Она снималась в кино. Она снималась в фильме. нет. Нет, она, уже знает. А я знаю, кто это. Это в фильме каком? Это было там, где... Блин, один плюс один дома. Один плюс один дома. Это Тина Кароль. Это Тина Кароль. Один плюс один дома. А, ну, а второй будут говорить очень долго. Ну, это да, это вообще... Ну, просто я знаю фильм «Один плюс один дома», это на Новый год было. А ты что, Да, и там была Тина Кароль, вот. И я а. знаю ведущих э, детей. Я э, знаю, я знаю какой-то фильм. И вот. теперь мы э, загадываем Ульяне. Это животное? Это самое легкое. Да, да. Это животное? Да. Кошка? Нет. Нет. Собака? Нет. А. Дикое животное. Ну, спрашиваешь, что? Ну, оно а живет. Ну, что? Лиси? В лесе живы? Э, в э, лесе, в лесу живы. Нет, нет, нет. Домашние. Ну, почти А может дома? Ну, в частном. Да, может. Да, может. Коза. Корова? Нет, она живет в частном доме. Она ползает? Нет. Она ну, передвигается на лапах. Ну да. Да. Ну, скорее всего, не передвигается, а по-другому немного. Змея! Нет. Нет. Нет. А, ну, так, она не может отгадать. Нет, я сейчас ну, отгадаю. Че... Даю подсказку. Да. Кролик. Да. Так, это убил ее кролик. И сейчас мы будем готовиться к второму туру. Это помада Нивея. Это не реклама. Нет, нет, вы не думайте, это не реклама. Вы что? Это не реклама. Это просто помада Нивея. Просто помада. Все, это точно не реклама. Вот. Она чокнулась. Мои губки. Я только что сказала Соня. Меня вспоминает Соня. Мои зубки. Девочки. Мне так не хвостик. Подожди, Настя. А, сиди иди клей себе. Смотрите, насколько осталось. Мы готовимся ко второму тайму. Не надо этого. Подожди, я, я, я очень похожа на Юлю Гамалин. Я, я очень на Юлю Гамалин похожа. Очень, абсолютно с хвостиками. Ну, это мой копии. Нет. Уже 12 ночи или пол первого. Все, всем пока.